10 yardas por avanzar. Viene carrera con el número 40. Castigo para la escuadra Horizonte de primera oportunidad, aproximadamente 20 yardas por avanzar, no así moviendo las piernas, es detenido por la espada defensiva. Segunda oportunidad, tiene carrera con número 40 nuevamente del lado contrario. Tercera oportunidad, 10 yardas por el 10. yardas número 40 Segunda oportunidad, vamos a sacar con el número 40, sigue moviendo las piernas. Hey! Thank you. Thank you.